1938 7. ayın 11'inde Bulgaristan Eski Cuma doğum yerim orası. 1978'de Mayıs'ın 20'sinde göç ettim Bulgaristan'dan Türkiye'ye. Geldiğimizde anladın mı Ekmek yok, para yok. Bize bir şeyler dediler. Şöyle gidin, buraya gidin. Bir kimse destek vermedi. Ondan sonra iş aradık, iş bulamadık. Zaten iş yoktu. Geldiğimiz yıllarda evde bulamadık. Kira parası da yoktu. Geldiğimiz günlerde herifler bazı eşyalarımızı aldılar bile, çaldılar bile aradım. Garajlarda. Anladım. Ondan sonra bunu bazı kişileri böyle iş verme istediler. Geldiler, şu işi yapabilir misin, bu işi yapabilir misin? Yaptık, boyacılık yaptık, sıvadık, zebzecilik sattım anladın mı? Bağ yaprağı sattım, erik sattım, elma sattım, de böyle siyer satıcılık yaptım. Simitçiliğe başladım. Simitlerden de burada öğrenciler yoldan geçenlere parası olana verdim, erişmemiş parası olmayana verdim. Kimseyi kahır etmedim. Kimseyi boş vermedim. Hepsine yardımcı oldum anladın mı? Veren de oldu, vermeyen de oldu. Bugün de şükür olsun. 20 simit sattım, 30 simit sattım, 50 simit sattım, 100 simit de sattım. O günler geride kaldı. Onlar bitti gitti kaldı. Kalmadı kaldı. Selamünaleyküm. Aleyküm kolay selam gelsin. Murat amca sağ olasın. Size sağ olun. Allah'ım kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı size de efendim. Sağ olun. Simit alacağım ben. Kaç tane Murat amca? Valla 15 simit alayım. Tamam. Hazırlayın Murat amca. Ne var ne yok iyisiniz. İyiyiz Murat amca. Sen Allah nasılsın? iyilik versin. Ben de iyiyim. Çok şükür. İyi değilim. iyi Eskiden daha başka da şimdi iş yok. Hepsi simit satyeri sıradan anladın mı? De bugün aldım 15 simit sabah aldım, 5 simit de sonra aldım, 20 simit. Böyle. Eskiden işler başkadı. Satışlar yüksekti. Ekmek parası çıkardı. Şimdi yol parası bile çıkmıyor. Çok zor. Çok zor bunlar. Gün 20 simit satarsam bunları 20 simit satmış olacağım. 20 simit kaç para yapıyor? Birer liradan 20 lira. 75 kuruştan simit parası vereceğim, ana parayı vereceğim. Kaç para kalacak? İşte 14 lira vereceğim simit parası. Bana ne kalacak? 6 milyon para kalacak. 4 milyon yol parası, 2 milyon para kazanıyor kazanıyor. Yapacak bir şey yok. Evde dursan daha kötü. Kafa bozul diyelim. Kahır ol diyelim. Anladın Çoluk çocuk da bunu görüyor, aile de görüyor. Ne yapacağım? Buraya gelmekte dostlarla şöyle böyle anladın mı? Günü geçiresin anladın mı? Avşama çekip gideceğim. E bir de bu simidi satamazsan ne olacak? Simidi geri alınmıyor. yeri. Yani toplayasın naylona, doldurasın, eve gidersin. Akşama sofrada yiyeceğim. Fethullah Hoca'yı tuş etti, tuş. Ne yaptılar? Tuşa getirdi, tuşa Fethullah Hoca'yı. Başbakan. Nereye getirdi? Sırtının üzerine getirdi ya. Yani Yeah. Ya Fethullah Hoca'yla durmadan nutuk verdi ya. İki devlet var diye. Vay be. Suçlu mu çıkardı bunu? Ya o diyor millet bana rey verdi, o diyor benim sayemde rey verdi şöyle ya E, şimdi şöyle bir şey. Ben de şimdi rahatsızlık var anladın mı? Fazla yememem lazım anladın mı? Bir simit yedikten sonra tansiyonum yükselir fazla yedikten sonra anladın mı? İşte korumam lazım. Bazı bir yarım simit dedi yiyelim. 8-9 tane ilacım var, apım var içiyorum. Bir de tozum var, 9 oluyor. Anji oldum iki defa. Tansiyon, şeker, kolesterol anladın mı? Bunları söyleyebilirim ama hani belleyemiyorum atları, onları söyleyemiyorum <laughs> anladın mı? Böyle. Öyle bir eğitimim var ki eğitimim çok yüksek seviyede övme gibi olmasın anladın mı? Cahilim kendim ama eğitimim çok güçlüdür anladın mı? Sen derler nereden öğrendin bu eğitimi derler. Benim babam, anam bundan para çok verdi. Ben okudum beşe kadar. 5. sınıf ama Bulgaristan'da okudum ben. Kendim göçmenim. Hoca bana derdi böyle Murat oku oku. Sizden çok okumuş insanlar aranıyor şimdi. E ben o sırası İkinci Dünya Harbi'nde 7, 8, 9 yaşındaydım. E, çıraklık yaptık. ayvan güttük ötede berdi. Biraz okuldan uzaklaştık. İşte 5'i çıkardık, 6'ya geçti, bir daha da gitmedi. En futbol oynadık, atletizm çok yaptım ben, anladın mı? E, ailemle birlikte pek uzaklaşmadım. Ailemi çok severdim. Anam babam rahmetli sağdılar o zaman. Bana çok destek verildiler okuyayım diye ama fakirlik vardı çok. İkinci Dünya Harbi'nde Avrupa mahvoldu anladın mı? Biz de onlardan biriydik. Ta ötesini devam edemedik. Çıraklık yaptık, çobanlık yaptık, hayvan güttük, aç durduk, susuz durduk. İşte sonra ben gençlik kollarının şeyi oldum, başkanı mı diyeyim, ne diyeyim anladın mı memlekette? Komsomolum, komsomol derler gençler o zaman orada. Burada bu komsomolların arasında hem Türk çocukları vardı hem Bulgar çocukları vardı. 8-10 sene onların başkanıydım anladın mı? İşte böyle yaşadık gençliğimizi sınava girdiler dışarıdan öyle aa, yaşlı insanlar, bayanlar. Cep telefonları müsaade etmediler içeri götürsünler. Anladın mı? Bayanın birisi demiş iki tane telefonum var benim ne yapacağım bunları? Size bırakayım. Hocalara. Hocalar demiş ki bize bu telefonları bırakma. Dışarıda bir simitçi var. Murat Bey. O garanti demişler. Ona bırak. Onda bir şey kaybolmaz demişler. O en düz insan demişler anladın mı? Geldi bayan şu demirden arasından kapıladı kapıldı. Sana iki telefon bırakayım kabul eder misin? Niye dedim bana vesin bu kadar insan var, hocalar var. Yok dedi onlar dedi sana gönderdiler beni senden garanti varmış abi. E o zaman dedim kabul ederim aldım telefonları kabul ettim. Sınavdan çıktıktan sonra geldik bana çok teşekkür etti. Benim <laughs> fotoğraf da buraya koydurdum ben de şeylerin üstüne onu. Bir tane çok oldu böyle şeyler oldu. Bazı sarhoşlar geçiyor, bazı böyle anladı mı? Laf atıyorlar falan filan anladı mı? Huliganlar böyle terbiyesiz bazı kişiler anladım. Ben onlara aldırım derim anladın mı? Bir şey derseydi ben karşılık vermedi. De böyle anladın mı? Burada geçinmeye çalışacağız anladın Başka çare yok anladın mı? Aşağıdan alırsan başka oluyor. Karşı koysan başka oluyor. Eski mezunlardan mesela 10 sene olmuş, 15 sene olmuş. Mersin'den gelen var anladın mı? İzmir'den gelen var anladın mı? Birçok yerden gelen var. Şimdi söyleyeyim. Geldin hatta sarmışlar bana sen buradasın Murat amca. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Hiç yorulmadın mı sen? Yaşlandım diye ama yapacak bir şey yok. Etmek lazım diyor. Çoluk çocuk etmek bekliyor. Böyle hatırlarla yaşamaya çalışıyoruz. Dostlar geçiyor, selam verirler. Onlarla ben de kaynaştım anladın mı? Hocalar burada, öğrenciler de burada. Anladın mı? İşte eğitim, iletişim, siyasal, hukuk, adaletten çok güçlü arkadaşlarım oldu, öğrenciler. Mezun olanlar da böyle onlarla kaynaştık. O gün bugün yaşamaya çalışıyoruz. Yani. Her şey deli kahvedeki masadaki şey yapalım. Dersler bitti. Gir abi biraz üstten. Erkan sen eğilme sen. Gir Erkan. Su gir. Abi kafadan mı oldu şey oldu? <laughs> Dışarıdan biri gelmiş yabancı buraya bir ekmek bahsedici gelmiş. Nasıl ajans olabilir ve polis olabilir? Bu kadar yüksek okulda okuyana hiç mantık yok, akıl yok. Onlar da bir ikisinden polismişim, şey, ajansmışım. Şey. Öyle bir şey yok. Murat amca, belgeseli nasıl buldun? Azıcık mantık lazım. Bir düşünseler dışarıdan biri gelmiş yabancı buraya bir ekmek parası için gelmiş. Nasıl ajans olabilir ve polis olabilir? Bu kadar yüksek okulda okuyarak hiç mantık yok mu, akıl yok mu? Onlar da bunu desinler bana ben polismişim, ajansmışım. Öyle bir şey yok anladın mı? Benim çolum çocuğum var, benim ailem var anladın mı? Ben bir ekmek için geleyim buraya anladın Öyle şey olur mu? Bunlar yanlış. Acık düşünseler anladım, Bunu söylemeyecekler. Bana destek bile verecekler o zaman. Ama bunu o ondan işi de, o ondan işi de işi görür gelir anladın. Hala tabire gelen var. Murat Amurca gelir de sen polis misin, ajans mısın? Doğru mu diyorlar? Nasıl olurum ben polis? Ajans? Bunlar onların düşünecekleri anladım. Yapacak bir şey yok anladın mı? Benim çocuklarım hepsi de bunlar benim çocuklarım anladım. Mezun olanlar da, mezun olanlar da benim çocuklarım anladım. Onlar sevgi insanı hiçbir vakit unutmaz. Sevgi, saygı bunlar çok önemli bir şeyler İnsanın parası olsun olmasın, insanlığı olsun o yeter her şeye de anladım. Bu önemli çok. Bunlar bende var. Övme gibi olmasın. Ben herkese saygı gösteririm. Herif geldi bana burada urdu bile. Ben gene saygı gösterdim ona. Her türlü sevgi saygı gösterdim. Kimse dedi. Kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun. Böyle yaşadım ben burada. 28-29 sene yakın 30'a gideceğiz inşallah.